支配人お電話ですあのオーナーだって言ってるんですけど分かった何の用やお疲れさんお前ちょっと今から出られねえかああいやさどういう風の吹き回しやあいにくあんたと酒飲むくらいなら 自分のしょんべん飲む方がやめとけあんまりうまいもんじゃねえぞあれは店は下の連中に任せとけば一日ぐらいはなんとかなんだろう俺は明日は公園で待ってる早く来いおいオーナーからの呼び出しやいつ戻れるかわからんから わかりました主任にも伝えておきますすまんの おうこないなとこに呼び出して何の用やそう構えるなってお前と飲みたいだけって言ったじゃねえかほら座れよ何にせよまずは一杯やってからだ 大将こいつにも適当に見繕ってやってえいこんなご時世だ10万するフグの解析だの 100g1 万の松坂牛だのなんだの高えもんをあらかた食ったけどこんなボロい屋台の80円の大根が一番うめえ <laughs> 金ってのは一体何なんだろうなおっ なんだよ最初の一杯きり全然飲んでねえじゃねえかあんたが横におって気持ちを飲めるか <laughs> もう2年にもなるか お前との付き合いもなのにそういう反抗的なとこは変わんねえなあの島野の兄弟が何でお前みたいなやつを生かしておいてるんだから <laughs> まあわけわかんねえよな極道の世界で親に逆らったやつは必ず相応の報いを受けるもんだ破門絶縁その辺ならまだいいが ひでえ時には人知れずなぶり殺しにされることもあるお前は穴ぐらい切っていうその最悪のケースを踏んじまったはずなんだだが穴蔵での拷問に1年間も耐え抜いたお前を島野はあそこから出した耐えたお前のたくさも信じられねえけど何より一度穴蔵に落としたやつをあの島野が救うとはな だが島野がお前を許したかといえばそうでもない穴蔵から出たお前は波紋も絶縁もされずに極道の世界から追放されたそして大門違いの兄弟分である俺にお前を預け敵として飼うように指示をした武闘派と呼ばれる島野がなんでそんなに回りくどいことをしているのか奴の目的は一体何だろうな さあ俺が聞きたいくらい <laughs> 案外理由は単純でただ単にお前のケツの味が忘れられないだけなのかもしれねえな <laughs> なんだよつまんねえやつだなそうだ一つお前に聞いてみたかったんだなんでお前そんなに登場会に戻りてんだ 前みてえな跳ねっ返りがこんなバスに耐え続けてまで冴島大河だっけかお前が登場会にいた時の兄弟分だっけそいつのためって言ってたよな18人殺しの冴島大河 当時は大騒ぎになったもんだ東上会と敵対していた地元組織上野清和会の会合に単身襲撃結果相手組員18人を射殺したんだからよ東上界の生ける伝説こっちでも随分話題になったけどその冴島も今や無所の中18人もやったんだ あとは死刑判決を待つだけだろなのにお前はそいつのために登場界への復帰を望んでいるそこが分かんねえんだ兄弟は塀の中で死ぬような玉やないあいつは必ず戻ってくる俺を殺しにな殺しにあなんでもないもう過去の話や とにかく俺はどんな目に遭おうがどんな屈辱に遭おうが登場界にのし上がらなあかんねんはあなるほどねそうやって帰ってくるはずもない兄弟分の帰りを待ち続けてるってわけか登場界に戻って冴島が戻ってきた時の席を用意する必要があるっつ <laughs> 泣ける話じゃねえかなああんたには関係あらへん まあ俺も大門違いとはいえ島野の兄弟には仲良くさせてもらってるからなでもまあ俺だったら自分の人生の全てを捨ててまで他人のために生きる道を選択する気にはなれねえなお前もいい大人なんだもっと企業に立ち回ってもいいんじゃないのかまあいいやお前が俺に言われて素直に入って言わない な上がってるじゃあお望みの本題に入ろうかお前人を一人殺せるか殺しああそうだなんで俺がそんなようなことを言ったじゃねえか極道に戻れるなら何でもやるってよ違うのか そないなことせんでも俺は店の売り上げあと5億上げて極道に戻るオデッセイから望みを引き抜いてかもう知っとんのかけどさもし俺がオデッセイに連絡すりゃその話今からでもなかったことにできるんだよないんやと <laughs> まあつまりお前の未来は俺の手の中にあるってことだ金儲けさせた上に 人殺しまで手伝いっちゅんかどっちも大事なことなんだよ俺にとってもお前にとっても誰をやればいいんよ牧村誠聞いたことないか誰やそれ知らないか最近蒼天堀で荒稼ぎしてる売春組織の元締めだ 売春牧村はそこらの女子大生やら若い女を捕まえては稼がせてその上がりを吸い上げてるその上組織から逃げ出そうもんなら見せしめに赤ん坊の産めねえ体にされるって相手がクズでよかったなやりやすくなっただろその牧村って男はどこにおるん それを調べるのも仕事のうちだ牧村は女たちにテレクラで男を釣らせてる探るんなら末端の女どもから当たるのがいいだろうテレクラで牧村の息のかかった女を探すちゅうことか仕事の期限は2日だそれまでに的を仕留めろもしそれを超えた場合今度はお前が狙われる立場になる そ楽しみ殺しの方法はお前に任せる仕事を終えたらこの番号へかけろ分かった真面目ちゃん最後に確認しとくぞ殺しに人数や相手は関係ねえ1人殺そうが18人殺そうが成人を殺そうがクズを殺そうが人殺しは人殺し やった瞬間まっとうな人生には二度と戻れなくなる街を歩こうが家にいようが人を殺したっていう記憶が頭から離れなくなる極道の先輩として忠告しておくけど殺しなんてやらないで済むならその方がいい当たり前だよなでもお前はてめえの目的のために見ず知らずの誰かを殺せるか っちみち人の一人殺せんやつは極道として半人前ややったるわそうかごちそうさんこいつの分もこれであとは好きに飲んでくれあガンもうまいぞ食っとけじゃあ頼んだよ牧村誠